vita e nella fretta la mia strada s'è ristretta la mia casa è una cantina la mia vita in officina